Albisteak irakurtzea berrezkoa da gure burua egunertuta mantendu nahi badugu. Hala ere, kontu zebili behar dugu, oso zabaita informazio partziala, interesatua edo zuzenean, faltsua zabaltzea. Garai batean, albisteak egunkarien bidea soilik irakurtzen ziren, eta beraien fidagaritasuna neurtziteken idazlearen edo egunkariaren osperen arabera. Baina gaur egun, teknologia berrien eta internetaren aurrerapenekin, eran honi batean informazio faltsua zabaltzea edo norka egin dezaken zerbait da, ikaragarrizko abiadurarekin, gainera. Beraz, nola egiztatu dezakegu irakurtzen ari garen albisteak iazkoa dela? Fekin eustelakoak sortzean arazoiak hainbat izan daitezke. Lehenik eta behin, ospegrin izateak albiste mota hauek sortzeak dezake. Horretaz gain, desinformatzea beste helburu bat ere bada, jendeak egia zagutu ez dezan. Gainera, erabiltzailea engaina daiteke bere informazio pertsonal lortzeko helburuz, beldura eraginez. Azkenik, erabiltzailearen gaioa infektatzea beste helburu bat izan daiteke, malware bat baliatuz. Horretaz gain, albiste faltxo hauek irakurtzeak arazo larriak ekartitzazkete. Azteko, lehena ipatu bezala, desinformazioa sorrezakete, erabiltzaiari informazio desogokia laraziz. Gainera, erabiltzailearen gailua infektatzea posible da, fitxategi bat irekiz edo web hori bat bisitatuz. Amaitzeko, albiste faltsuak uneko mezularitza sistemen gainkarra sorrezakete, adibidez, WhatsAppena. Arrazoi guzti hauengatik, nola jokatu behar dugu albiste faltsuen aurrean? Web baldin bada, segurtasun agiriari erreparatuko diogu. Hau da, elbideak HTTPS protokoloa jarraitu beharko du, ondoan giltzarapo bat edukirik. Albistea mezu bidez jasotzen badugu, bidaltzaileari erreparatuko diogu, fidagarria dela egiaztatuz. Ez bagaude guzti segurua fidagarria den, internautaren segurtasun bulegora jo beharko du. Gainera, ez dugu jasotako informazioa zabalduko egiazkoa dela egiaztatu arte. Erlazionatutako edabideetan albiste fidagarria dela konprobatuko dugu, eta aurreko zerrek ez pagaitu asebetetzen aditu batik adetuko diogu. Bideo bukarara llegatu gara, mila esker ikusteagatik, baina ez aztu, interneten edo zer gauza arkiteratu baino lehen ondo pentsatu.